Mit a bal? Azért azt. Nagy erőket! De itt a bal. Nem, mi már most jön hír zombot Ez az. Ez a amúgy szezon. És mi hol tartottunk? Az hát az a gombos pályán, és ma felvettünk egy szuper szemet a... Nem De tényleg, de azt elmentettem! Hát akkor egy másik mentésem van. Menjél majdnem, bokkel! Azaz. Felmettünk egy szoba kell forradalmára. Sonic could a szoba Gyerekek, örüljetek, végre felvettünk egyet. Soha nem lesz meg. Na, húzzunk ki innen, és mondom, most az a küldetés, hogy meg kell csinálni ezt a pályát. Valószínű. Nagyon valószínű. Két fatos Mikulás sokim van, gyerekek. Hát Én még nem. Te ez is jöjjön. Ó, oh, itt egy szuperfutó elhúzna be. oda gyors, azt a F8. Szok... gyerekek már! Szofoklés. Település. Csinál! Brum, brum, brum. Nem csinál semmit. A papányi kell gyöngyük. <laughs> Ez ilyen válaszolat, hogy hát ott menni kell Gergő. Nem áll! Jaj, ez mi volt? fordítom, hogy mit kell csinálni? le, már nyomni, Ennyi már elég, Ádám. Jaj! Mondtam, hogy én... Mélyre potarodtunk át. Sajnálom. Ezt lehet osalni. Faszom! Oh! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bla bla bla bla. Faszom. Mi a fasz? Tényleg, te is? Nézd meg. Várj fele! Nem áll. рандом пальца. Уж начинать за УК. Тай. Йой! Функер как. exemple Qui ressemble à Regarde quelqu'un Nem volt annyira nagy. De csak belement a fele a panna, ami nagyon hangos volt, de meg meg. Amúgy remegett előbb a föld valamitől. <laughs> Az a finger. Az a finger. Alsofie, kom wordt gek. Ty jaka maj to, to tung! Alsofie, kom wordt gek. Foi. Foi. Kurde, gek. Oh, Eu vou mané. Mané que sobe. Fui, fui. Eu mando uma mané aqui. Fui. Akinek nekem már tele van, tudjátok mi? A faszom egészen. Nem kívánok már semmi rosszabbat ennél. Meg ennél már csak kevés rosszabban. Jövő vahonek már jön hozzánk egy hónapra. Basztátok <laughs> meg! Tényleg nem segítek rajta, bazdmeg. Amint hypersonic nejnátit hjärtkirurgen Superkir som rad uppföljde. Nannan bil. Lilla ljusning. Du har lärt sig lite. ez egy boltás ember ellenség. Hát az nagyon nézi. Nem mindig csinálni. Hát lerobálja a fát. Tényleg nagyon könnyű. Meg is öltük. Ha láttok gyerekek, már meg is öltök. Oh, azt a mindenit, de fajt, ez. Fú, gyerekek. Gyerek így. Jaj! Nem is csinált. Most tanultok. Szomorú. Mivel felrepültünk ide. Hosszátok meg. Ide, ide kerültünk. Hát itt, ahol előtt voltunk. Ó, oh, hát volt az a tőszíneves Csak nem bír megtartani, hiszen még van olyan béna. Ne kérdezzétek, hogy én hogyan akarok ilyen gyorsan nyomni. Nem szabadítalak ki.